quand ton propriétaire te kiffe. Vas-y, il va te demander un bisou, mais la vérité, comment il pue de la gueule Ah ouais, son haleine là, fort Ça sentait fort fort